bagado saya lai ta muru mampu pe ya ma gano kurak sin kurak sin nali keting eh kila bila wajak ni tan kim mati tiru tiru ko kim mulai ibang mesirin ai sore sebetaklah Ya, saya tahu. Ah, macam ni. kuy talud ni. Tapin. Magano? Uh, ah, paano kin? Sayo tay ni tapan kin balang to man paparti tay dai. Uh, ah, sige. Uh, Tigako nyo tan. Good, good. Good sa sama salita. Uy, jo sayo kayo. Hindi ta kin baili mila kasi kami ga. Baili, baili. Sige. Tuan, kin ano man bitang gabi kay ibat jo. Oyan to. Tulara eh kay ibat jo gapikin. Na naiban jo. Ja.

tahun nenggak negeri pio mencasan ibad ini awam. Eh, eh berbalik berbalik. Berbalik tahun berperkata tayo tadi menggagal galau tayo. Galau galau. Lah. Uniwi boleh tanu. Dek nah. Eh, eh, Tolong. Tolong pari. Wah nak makan makan makan. Ah, ini kau sekutan cupang kuda. Ulang lah. Ini mau. Ini mau. Galah Mila kancak. Aki aki ambil lagi. Ambil tak. Galah Irin. Mila kau. Aki ambil lagi. Ambil ya. lagi. Eh, Tidak kuat. Eh, Tidak kuat.